Então, fala galera do Craft C! Hoje, sem perder muito tempo, vamos continuar a minha série de Outlast, ok? E é nóis, vamos para gameplay. Ah, eu volto daqui. Eu volto daqui, eu já vi isso. Ai, ah. não. Eu vai Olha essa parte Follow the plan. Siga a trilha de sangue para sair. Ah, peraí. Para sincronizar. vamos. Mano. Não confio nisso aí, não. Tem battery, né? Aí, <laughs> mano. Eu ia dizer, eu tô sentindo cheirinho de battery. Como é que tem mesmo? Ali tem uma Não dá pra seguir. Isso. Ah tá, aqui tem uma setinha. metros. Padre Martin, pintor com os dedos. Vala? De N. Wolfram arroba murkoffcorp.us.com para a ah, h h.renet.murkoffcorp.us.com Assunto: Programa de arte para pacientes. Paciente, padre, Martin Ar Archibald, Archibald, Archibald, sei lá, Ellen. O Dr. Zeichner, Zeichner me deu sua informação de contato a respeito do cancelamento do programa de arte. O paciente Martin Archibald fez enormes progressos em seu tratamento devido à sua pintura com os dedos. Apenas uma semana desde que o programa de arte foi cancelado e suas afirmações esquizofrênicas esquizoafetivas de um tipo de chamado superior aceleraram muito. Por favor, deixe o rapaz pintar com os dedos. <laughs> que pedido, ué. Os poucos dólares que você está economizando com tinta são sugados pelo custo da clozapina. Eu não consigo entender a lógica disso, a não ser que, o, que a Murkoff queira que seus pacientes se tornem mais distantes da realidade. Por favor, mantenha-me informado. Dr. Neil Wolfram. Ok, voltar. Voltar. Tem alguma coisa pra cá? Aqui eu acho que não. Não tem. Oxi! Sala entreaberta. Já não gostei. Fechar as portas atrás de você vai atrapalhar seus perseguidores. Por que que me avisou isso? Mano. Tá bem que filmando. Mas por que que me... A... E agora? Pra onde é que é? Mano, a única porta que tá, entre aspas, aberta... Que isso? Um bug de iluminação? É, um bug de iluminação. A única porta que tá basicamente aberta é essa. Eu vou entrar. Ok, tem um cara aqui. Mas ele tá preso. Isso é bom. Tem muito lugar pra se esconder. Ok. Vala? Ok, isso é novidade. Outro lugar pra se esconder, estranhamente. O que, tem... Mano. Hum. Boa, meu Deus, não consigo passar. Aí. Aí não tem que seguir a... Tá bom, calma. Eu só vou vir. Falou. Nah, vai. Tá tirando que não tem nada aqui. O telefone tá me incomodando pra caramba. Não tem nem bateria, nem nada.

que foi? Ele tá me esperando ali, né? Mano. Ele evaporou? Ok, não tá aqui mesmo. Quando eu clicar no stick vai dar merda, né? Follow the blood. Ok, como é que eu vou ali? Ah, tá. Eu abri. Ah! Ele me viu. Nossa, ele não me viu. Moleque, eu sou um ninja. dois. Então vem, vem, vem pro pau. Não dá pra usar a câmera aqui. Ele estava aqui, né? Eles não estão mais, aparentemente. Ah, não dá de, não dá de continuar. Ok, eles não tomam mais aqui, com certeza agora. Tá, ali é o objetivo, então vou vir pra cá primeiro. Ó, tem um documento aqui. Tá, calma aí. Ah, por isso não dá pra abrir. Antes de qualquer coisa, vou... Aqui, ó. Tem battery. Mas qualquer coisa eu vou examinar a sala inteira antes de pegar o documento. O documento é uma coisa bem mais importante. Ok. Ah, dá de pegar o café também. Tá. Documento. Documento. Nota de manutenção. Portão de... Hã? Portão de quê? Pera aí. Portão de purga. Vala? Nota de manutenção P.P. Corporação Murkoff. Uma manutenção apropriada no portão de purga é crucial para a segurança do projeto Wallrider. Por favor, consulte o manual de manutenção da Corporação Murkoff MMPS MM180286 ou busque orientação de um supervisor com habilitação própria de segurança. Ok. Volta e volta. E volta de novo. Nas câmeras pra ver se tem alguém. É tudo a mesma câmera? Ué? Pra que você precisa de 50 câmeras tudo pro mesmo lugar? não errado. Aqui dá de abrir? Não, mas chega desse lado dá. Podemos ir para aqui. É, o nosso objetivo supostamente era pelo outro lado, por isso que eu tava indo por aqui antes. Pra ver se tem alguma coisa. Oxe, é o Chris Walker, velho. Ô, oh, louco. O Chris Walker tava ali embaixo. Segurança, segurança total. Eu não consigo me livrar do Chris Walker. O maldito grandalhão feioso que gosta de arrancar a cabeça das pessoas. Nossa, eu achei que era exclamação, mas não é. Eu ouvi ele resmungando alguma coisa sobre protocolo de segurança contenção. E se ele não é o problema? E se ele está tentando consertar as coisas? Não se sabe, né? Mas sei lá, por enquanto ele está só tentando vir atrás de mim mesmo. <laughs> ok, tem uns caras correndo para um lado do outro. Deixa eu fechar essa porta, por garantia. Tem um negócio para fazer, eu vi. Aqui deve entrar? Não. E aqui? Também não. Ai, que barulheira, mano. Para de fazer barulho. Oh! Cartão! Cartão de acesso para os chuveiros. Ok. Vou aqui. Deixa aqui por garantia. Tem como vir pra cá? Não. Nossa, barulheira do caramba. Que isso? Ah, tá. Eu achei que era alguma coisa que a gente poderia usar, mas não é. Ok, aqui é o nosso coisa, chuveiro, tanto que eu peguei o cartão de, de, acesso. Ah, então era, eu tinha que ir ali mesmo. Aqui não dá de abrir. Eu então, tô clicando e não vai, ó. Ok, vamos ver. Ah, então aqueles caras não pode estar aqui, não pode estar tá aqui. Porque se precisa do cartão de acesso pra vir pra cá, aqueles caras não pode estar tá aqui. Então já deveria ter me livrado deles. Tem alguma coisa aqui? Não. Adiós. Ah,